መሸጋገር በዓለም ዘጠኝ ሌሊት ነፍስ ክስታ ትንታ ተቀበላት ማሪ ተቀበልን ዛታ ጀንበር ስትጠቅ ሌቱ እስኪነጋ እንጫወት ፍቅር አልዋጋ ያሰብከው ቢቀር የልብ ባይደርስ ከሀሳብ ትካዜ ይሻላል እስክስ እስክስ Özgür, özgür, özgür, özgür, özgür. alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut.